vez más. Trata de, de abrir más tu pecho, de abrir toda esta parte porque... Uy, ¿qué hiciste esto? Sí. Es acá. Respiramos. Esta apertura. ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. para una gramática del anhelo. Pensamos y creemos. y creamos. Sospechando la circularidad de la vida, sabíamos que a fuerza de seguir caminando, un día deberíamos volver sobre nuestros propios pasos. O a nuestros monstruos. Quien lleva un jardín en la memoria entenderá mejor lo que vamos a contarles. Buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Yo me llamo Jesús Emanuel González Hernández. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Más bien, nací en Cuernavaca, Morelos, pero soy de California, del sur de California, Anaheim, para ser más preciso. Hoy vivo en Cuernavaca, Morelos, con mi abuelita de Grapa, por favor, los que tengan el listón rosita, pueden venir conmigo. Y los 15, 15 personas que no tengan listón, también pueden venir conmigo. ¿Por qué no? Por favor, por acá. Síganme. Estoy chiquito, estoy chiquito, pero me veo. Buenas noches. Mi nombre es Carmen Juliana Marín Luna. Estudio licenciatura en teatro. Vivo con mis papás y mis hermanos. Mis padres son guerrerenses. Por favor, los que tengan el listón de color morado, síganme. Súbale, súbale, súbale, Zapata Arena, Cruces Base, crucero de Callaco, súbale, súbale. Hay lugares, jefa, hay lugares, señora, súbale, ahorita. Buenas noches, yo soy Manuel Francisco Maciel Bielma, soy del estado de Guerrero, estudio actuación y vivo con mi novia. Por favor, los que tengan el listón color azul, por favor, síganme. Buenas noches, buenas noches. Yo soy Enrique Muñoz, soy grafitero, vivo actualmente en Yautepec y estudio licenciatura en artes visuales aquí al lado en el SEMA. Los que tengan el listón color amarillo y los que faltan, ¿me pueden acompañar por favor? Aquí, por favor. por favor. Estoy muy chiquito. Ojalá me puedan ver. En el 2005 yo me gradué de la prepa. Era un día muy chingón. No más matemáticas, pura arte, pura expresión, papá agarrar mi patineta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero me cayó un cabrón, un cabrón que andaba en su bici. Andaba en su pinche bici dándole en la madre a mi curva. ¿Qué pedo? Tuve que hacer algo. Yo le dije, yo le dije a mi papi, le dije, por favor, por favor, hazme favor. Dile que se vaya antes de que rompa su madre, por favor, por el amor de Dios. Él no me escuchó. Él no me escuchó. Y respondí a estas palabras. Y respondí a mi corazón. Yo le dije, Cochi papá, este es mi cacho. Esto es mío. Esta es mi calle. ¡Pum! Una pinche patada en el pecho cayó. Tomamos su bici Yo voy a hablar un poco sobre mi familia. Este, desde chico siempre he tenido muchos problemas en casa. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana. Siempre, siempre, todos los días, todos los días era que mis papás estaban peleando, todos los pinches días. Gritos, groserías, y así, ¿no? golpe, puede que perdamos la escucha y el habla. Eso fue lo que le pasó a mi abuela. Cuando tenía cuatro años, recibió un golpe y quedó sordomuda. Otros dicen que le pegó un aire en el río y que por eso es sordomuda. Por favor, síganme. Adelante, Cuidado, no se separen, por favor. Mi bisabuelo Juan tuvo como cinco hijos más o menos. Uno de ellos se llamaba Juan, o se llama Juan. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo de qué pendejo? Cálmate. Se para emputado mi tío y va donde mi bisabuelo. ¡Papá! ¡Préstame el arma porque voy a matar a un cabrón ahorita! ¡Eh, cabrón, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, cabrón? ¿Qué tienes, cabrón, eh? gustan verla y pasarla, la puedan apreciar más. Noten cómo sus ojos ya no tienen brillo. la gente mayor, por favor. Jessica Cerón, mujer embarazada, desapareció el 13 de agosto del 2002 Nadie tampoco. Eran siete futbolistas. Ahora son un millón de trozos. el piso. En Guerrero, lo más fácil es morir. Pues la vaca lo más fácil es ser un sicario.